Bismillahirrahmanirrahim. Today I will educate you about top research databases for literature review. कुछ ऐसे बेस है जो आपके लिटरेचर रिव्यू में काम आ जाएंगे और वो अथेंटिक बेस है मतलब जिसकी रिसर्च अथेंटिक और पीयर रिव्यूड होती है मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर से जितने रिसर्चर है चाहे वो थीसिस लिख रहे या वो अपने रिसर्च पेपर लिख रहे या कोई टर्म्स पेपर लिख रहे या प्रोपोज लिख रहे तो इसके लिए आज की लेक्चर इंतहाई मुफीद है तो stay tune stay blessed also और मेरे साथ रहे इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के लिए लेक्चर को और ऐसे लोगों के साथ शेयर भी करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे so let's start from the very first slide के लिटरेचर रिव्यू के टॉप डेटाबेसेस कौन कौन से पहला जो स्लाइड है why research databases whether you are writing a thesis, dissertation, or research paper, it is a key task to survey prior literature and research findings. More likely than not, you will be looking for trusted resources most likely peer-reviewed research articles, academic research database, make it easy to locate the literature you are looking for. We have compiled the top list of trusted academic resources to help you get started with your research. जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे आप thesis लिख रहे हैं या research paper लिख रहे हैं तो आपको prior literature की ज़रूरत है अगर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो कहाँ से करें कैसे करेंगे तो आपके लिए ट्रस्टेड रिसोर्स चाहिए ट्रस्टेड रिसोर्स क्या है जो कि थोले हुए जो लोगों ने रिव्यू किए हुए तब जाके वो पब्लिश हो चुकी ना कि ओपन गूगल से आप कोई भी फाइल ले लें जो प्रीडेटरी जर्नल से उठाए जिनको किसी ने रिव्यू ना किया हो बस खाली कोटा पूरा किया हो अमूमी तौर पर पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितने लोग गूगल से रिसर्च करते होते वो रिसर्च कई अच्छी जर्नल में पब्लिश नहीं होती ना एक्सेप्ट किए जाते ना उसमें एनालिसिस होती नाइन्टी टू परसेंट जो है ना गूगल से चीज़ लोग उठाते एक सर्वे के मुताबिक और आठ परसेंट जो चीज़ है वो तो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है जो लोग अमूमी तौर पर वहाँ बहुत कम जाते होते और या डेटाबेस के अंदर लॉक है जिनका एक्सेस हर किसी को नहीं तो आज की इस लेक्चर में रिसर्च डेटाबेस जो कि अथेंटिक है कुछ फ्री में एक्सेस है कुछ के लिए अथेंटिकेशन लॉगिन पासवर्ड शेबोलेत या एकेडमिक इंस्टीट्यूट की लॉगिन पासवर्ड चाहिए होती तो मेरा काम आपको नॉलेज पहुंचाना है about these databases research database इसका बड़ा अहम रोल है आपके रिसर्च में थीसिस में प्रपोजल में प्रोजेक्ट में पहला जो में आ जाता है वो है स्कोपस स्कोपस का जो लिंक है www.scopus.com Scopus is one of the two big commercial bibliographical databases that covers scholarly literature from almost any discipline. Besides searching for research articles, Scopus also provides academic journal ranking, author profile, and each index calculator. Scopus indexing agency आम लफ्ज़ों कमर्शियल पर्पस के लिए बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस और ऑलमोस्ट तमाम स्कॉलरली लिटरेचर किसी भी डिसिप्लिन हो केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो बायोलॉजी हो मैनेजमेंट साइंस हो library science हो आर्ट्स हो ह्यूमिनिटीज़ हो मेडिकल के भी इंजीनियरिंग के भी चीज़ें मुख्तलिफ डिसिप्लिन के आर्टिकल्स और ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक approximately seventy one million items इसमें चैप्टर्स की शक्ल में आर्टिकल्स की शक्ल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की शक्ल में कवर की हुई और जो टोटल रेफरेंसेस एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 बिलियन रेफरेंसेस मुख्तलिफ जर्नल्स ने कवर किए हुए अब स्कोपस की सबसे अच्छी क्वालिटी ये कि अगर आपको एक रेफरेंस एक पेपर मिल जाए इसके अंदर फिर तीस से लेकर सत्तर दो सौ तक रेफरेंसेस दिए हुए तो उनको भी ये कवर कर देते एक एक पेपर के अंदर जितने रेफरेंसेस है उसकी भी ये बिब्लोग्राफिकल डेटाबेस में जगह बना देती है और आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ तक भी रसाई मुमकिन डिसिप्लिन जैसे मैंने आपको बताया मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सिस ऑप्शन क्या है लिमिटेड फ्री प्रीव्यू आपको एब्स्ट्रैक्ट तक आम बंदा भी जा सकता है full access by institutional subscription only या तो कुछ आजकल इसके तरीके भी अनलॉक कैसे कर वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों के पास स्कोपस डेटाबेस पाकिस्तान में बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं Quaid Azam university higher education commission ने which belongs Nest University, Quaid-e-Azam university Punjab university और कुछ बड़े बड़े जो है ना यूनिवर्सिटियाँ हैं पब्लिक सेक्टर कुछ प्राइवेट सेक्टर ने इसकी जो है ना वो सब्सक्रिप्शन ली हुई और प्रोवाइडर कौन है इसके एल्सेवेयर एल्सेवेयर जो है ना सबसे बहुत बड़ा मुनफरद पब्लिशर जिनकी जो ना आर्टिकल्स अमूमन अच्छे लोग पीयर रिव्यू करते हैं तमाम अथेंटिक जर्नल होते हैं कोई प्रीडेटरी जर्नल नहीं होते थे ये स्कोपस के बारे में मुख्तर से मालूम है जो दूसरे नंबर पे वेब ऑफ साइंस इनकी क्लेरीवेट डॉट कॉम से भी सर्च किए जाते हैं और M J I L M J L dot Clarivate dot com इनकी ये अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे तो यू आर एल में ये टाइप करें तो आपको वेब ऑफ साइंस की एक्सेस मिल जाएगी web of science also known as web of knowledge is the second big bibliographical database. Usually academic institutions provide either access to Web of Science or Scopus on their campus network for free. आपने अक्सर जो डेटाबेसेस होते हैं एच या जैसे मैंने आपको कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के नाम बता दिए इनको अमूमी तौर पे इनकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की एक्सेस हो जाती ये भी स्कोपस की तरह डेटा डेटाबेस है और अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड मिलियन आइटम्स इसने कवर किए और इसमें जो रेफरेंसेस दिए वो भी वन पॉइंट फोर बिलियन और डिसिप्लिन इसका क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे मैंने आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट को कवर करते हैं access options institutional subscription only अगर आप बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो ऑलमोस्ट तमाम इंस्टीट्यूशन शिंदे ने इसकी लॉगिन ली हुई है और वो इन कैंपस और वाया लॉगिन पासवर्ड इसकी एक्सेस दे देते हैं प्रोवाइडर कौन है क्लेरीवेट और इसका जो पुराना नाम था थॉमसन रूटर्स ये उन्होंने प्रोवाइड किया और इसकी एक्सेस दी हुई हंड्रेड मिलियन आइटम्स मुख्तलिफ डिसिप्लिन के आप इस पर सर्च कर सकते हैं और इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि वेब ऑफ साइंस और स्कोपस की कि तमाम चीज़ों की within ten to fifteen minutes पूरा रिकॉर्ड बिब्लोग्राफिकल रिकॉर्ड आप इम्पोर्ट भी करा सकते हैं बिब्लोमेट्रिक स्टडीज़ के लिए इंतहाई ज़बरदस्त database web of science और स्कोपस और इससे फिर और इंडेक्सिंग एजेंसी भी आ रही है जैसे गूगल स्कॉलर है पबमेड है या इस तरह के और रिसोर्स है जो कि आजकल अपनी बिब्लोग्राफिकल बेस बता रहे हैं पबमिट जैसे मैंने नाम ले लिया ये तीसरा बहुत बड़ा अहम डेटाबेस है जो आपको इंफॉर्मेशन की रसाई दे सकते हैं पबमिट में बहुत सारी चीज़ें फ्री में और बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये पेड है मुख्तलिफ सोर्स से ले ली PubMed dot N C B I dot N L M dot N I H dot G O V अगर आप यू आर एल पर सर्च करना चाहते हैं तो इसका यू आर एल एड्रेस यही है और इनका काम क्या है पबमिट आपको बहुत सारी चीज़ों की रसाई दे देते PubMed is the number one resource for anyone looking for literature in medicine और बायोलॉजिकल साइंस पबमिट जैसे नाम से पब्लिक मेडिसिन मेडिकल इसी से मतलब इसका नाम जाहिर होता है PubMed stores abstracts and bibliographical details of more than thirty million papers and provide full text links to the published sites और links to the free pdf on PubMed Central PMC ये पूरी दुनिया में मेडिसिन पे बायोलॉजिकल साइंस में जो चीज़ें पब्लिश हो चुकी पबमेट इसको कवर कर देती है कवरेज इसकी क्या अप्रॉक्सीमेटली थर्टी मिलियन आइटम्स इसमें रेफरेंसेस इसमें जो पेपर के अंदर है इन्होंने कवर नहीं किया डिसिप्लिन क्या है मेडिसिन है बायोलॉजिकल साइंस है एक्सेस ऑप्शन किया है फ्री है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ डेटाबेस फ्री है provider NIH. NIH national institute of health इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाहर को एक्सेस दे दे दी थी तमाम मेडिसिन और बायोलॉजिकल साइंस की चीज जो चौथा डेटाबेस है वो है ERIC ERIC dot E D dot G O इसका यू आर एल है for education science ERIC is the number one destination ERIC stand for Educational resource information centre E for education, R for resources, I for information, C for center, ERIC. And is a database that specifically hosts education related literature. जो लोग एजुकेशन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज पे रिसर्च करते तो most of literature you can find here coverage इसका क्या है अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन आइटम्स है रेफरेंसेस नहीं है डिसिप्लिन एजुकेशनल साइंस या एजुकेशन साइंस एक्सेस ऑप्शन ये भी फ्री है अगर आप इसको फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं प्रोवाइडर कौन है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जितना मतलब एक मिनिस्ट्री की तरह उसने बहुत ज़्यादा कवरेज की हुई एजुकेशन पे तो आप एरिक डेटाबेस इसको आज के बाद एक्सेस करेंगे एजुकेशनल मवाद के लिए IEEE Explore, IEEE Explore.ieee.org slash explore slash home dot JSP इसका URL है. IEEE Explore is the leading academic database in the field of engineering and computer science. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग का जो सबसे मायनाज सबसे टॉप डेटाबेस है वो है I triple E It's not only journal articles, but also conference papers, standards, and books that can be searched for. इसकी जो कवरेज है आ, अगर मैं गलत ना हूं तो ये है electrical and electronic engineering I triple E I triple E electrical and electronic engineering तो कंप्यूटर साइंस भी इसका एक शोबा ज़ाहरी बात है डिसिप्लिन इसकी इंजीनियरिंग एक्सेस ऑप्शंस फ्री है और institute of electrical and electronic engineer बल्कि नीचे दिया हुआ है प्रोवाइडर ये मैंने दिया हुआ था तो इस डेटाबेस से आप इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर साइंस के मवाद को एक्सेस कर सकते हैं साइंस डायरेक्ट ये जैसे स्कोपस को मतलब सपोर्ट कर रही है एल्सेवेयर तो ये साइंस डायरेक्ट बीसी की एक ब्रांच है science direct is the gateway to the millions of academic articles published by Elsevier, 2,500 journals and more than 40,000 ebooks can be searched via a single interface. 40,000 ebooks or 2,500 journals और उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो मैंने नीचे कवर किए इस पर बुक्स भी और इस पर जर्नल्स भी कवर किए जाते हैं आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो www.sundirect.com कोरेजिस में अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन आइटम्स है रेफरेंसेस नहीं है discipline references not available it means के स्कोपस और वेव ऑफ साइंस ने कवर किए इसी तरह इसने कवर नहीं किया कि आप उसकी चालीस पचास रेफरेंसेस को मजीद एक्सप्लोर कर सकते तो इन्होंने वो नहीं किए इन्होंने जो पेपर है उन्हीं को कवर किया एक्सेस ऑप्शंस कुछ फ्री है लेकिन ये कुछ लॉक में तो आपको जो फ्री है तो वहां पे आपको एक ताला लगाया होता है और या लोकेशन का तो वो हम्म। आप इस पर क्लिक करेंगे और कुछ लॉक तो इसका मतलब वो आपकी एक्सेस में नहीं प्रोवाइडर्स का कौन है सेवेयर अब जो सेवन डेटाबेस है सेवन नंबर पे वो है directory of open access journals जिसको आम लफ्जों में दोवाज भी कहा जाता है और इसकी जो यूआरएल एड्रेस है DOAJ dot O R G Directory of open access Journal is very special academic database since all the articles indexed are open access and can be accessed freely of charge. Coverage kitni hai? Approximately 4.3 million item references not available. Discipline क्या Multidisciplinary Access option free Provider कौन है? dua Dawat जो है ek interface hai online open access ki duniya mein सबसे मशहूर डेटाबेस है जिसपे ऑलमोस्ट एक है DOAB directory of open access books और एक है DOAB directory of open access journal DOAJ जो है ना जर्नल्स की रसाई आपको दे देते हैं और हर डिसिप्लिन के ऑलमोस्ट जैसे मैंने मल्टी डिसिप्लिन लिखा है तो इसमें हर डिसिप्लिन के जर्नल्स आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट लेकिन वो भी ऐसे नहीं है कि प्रेडेटरी जर्नल ये भी तोलते तब आपको इसमें अमूमी तौर पे जो आजकल जो जर्नल डेटाबेस है तो उसमें इसकी एक एप्लीकेशन दी होती है आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और अगर ये इनकी कमिटी अप्रूव करेंगे तब आपका जर्नल जाके दो आज के अंदर इंडेक्स हो सकता है जो कि मैं आजकल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम के साथ एक अटेम्प्ट करें कि हम अपनी जर्नल को दो आज के साथ इंडेक्स करें हमारा जर्नल जो है ना वो है वाई कैटेगरी जर्नल है एच रिकगनाइज e है तब भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत मुश्किल से आप अपना जो है इसमें इंडेक्स कर सकते हैं नंबर आठ डेटाबेस है JSTOR JSTOR stand for journal storage इसकी जो यू आर एल है W W W dot JSTOR dot O R G JSTOR is another great resources to find research papers any article published before 1924 in the united state is available for free and gestor also offers scholarship for independent researchers good एक इसकी एक अच्छी खूबी जितने आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट में 1924 से पहले पब्लिश हो चुकी तो जेस्टोर पहला डेटाबेस था जो इन्होंने इसको कवर किए कवर एक जेस्टोर एक प्रोक्वेस्ट ये भी मैं आपको बताता जाऊँ प्रोक्वेस्ट में 1680 से ऑनवर्ड आर्टिकल्स और कुछ न्यूज़पेपर के कुछ बुक के चैप्टर अवेलेबल है तो वो भी बहुत अच्छा है शायद मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवरेज दे दूंगा इसकी जो कवरेज है ट्वेल्व मिलियन आइटम्स इसमें बुक्स भी है जेस्टोर में आजकल और जर्नल्स भी है कॉन्फ्रेंस पेपर भी है और रेफरेंस मटेरियल भी है reference is not available discipline क्या है multidisciplinary access options access option ये कि हर कोई मतलब इंटरफेस दिया है एब्स्ट्रैक्ट तक जा सकते हैं कुछ फ्री भी है प्रोवाइडर इसका इठाक है एक ऑर्गेनाइजेशन वो इनको सपोर्ट कर रही है तो जे स्टोर बहुत अच्छा और अथेंटिक डेटाबेस है अमूमी तौर पर सोशल साइंस के लोगों के लिए इंतहाई इंतहाई मुफीद डेटाबेस है तो आप आज ट्राई करें W W W dot JSTOR dot O R G आ, ये कुछ डेटाबेस है जो मैंने कवर किए कुछ अच्छे डेटाबेस थीसिस के लिए बुक्स के लिए जो कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा माइलस्टोन रखती है मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल का नाम है learning with Abid Hussain prior to this channel मतलब अर्स्ट इसका नाम था research methods with Abid Hussain लेकिन उसमें जो कवरेज थी इसमें इनशाला मैं रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करूँगा चीज़ें वही कवर करूँगा जो रिसर्च से रिलेवेंट है लेकिन इसमें डिफरेंट किस्म की लर्निंग जैसे रीडिंग हैबिट्स एजुकेशनल मवाद पे मैं इनशाला इसी पे बात करता रहूँगा ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है एजुकेशन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त और मुफीद है तो आप इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें May God bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.